che teño medo, mocho, mocho, non che teño medo. Unha noite, noite negra, como os pesares que eu teño, noite filla das sombrisas alas que estenden os medos, hora en que cantan os galos, hora en que xemen os ventos, en que as meigas bailan, bailan, xuntas podemos durmeiro, arrincando verdes robles, portas e tellas tendendo, todas de branco vestidas, tendidos os brancos pelos, contra que nos cans vean, agoirando o triste enterro. Cando relumbrar se miran entre os tosales espesos, cal encendidas candeas, ollos de lobo famento, e os ramallarses dos montes entre sí murmuran quedos, e as follas secas que espadan os aires da noite inquietos, en remuiños se xuntan con longo estremecemento, indo camiño da igresa, soia cos meus pensamentos, Cabo da Fonte da Virxe, Pretiño e Meterio, despois de sentir un sopro que me deixou sin alento, eu ben vir estaba mocho en riba daquel peño. E, e agora vou pasar a, a algúns poemas meus e, e entón pois vou empezar polo meu último libro O Bella Descarreirada, xa polo título os podes imaginar que é un libro que saiu a finais do ano pasado e, e é pois destes que están nunha colección que pode ser para a xente moza ou para calquera, eu vou ler dous poemas del, o primeiro que é precisamente a ovella descarreirada. Eu son a ovella negra e descarreirada, a sardiña que medrou demais e trinca a cola dos tiburóns, a que se empeña en tarefas inútiles, colle auga en cestos e fai rabos aos culleres, a que corrica en sentido contrario ao rabaño, a que renega das tradicións e desafina no coro, a que escriba o sol que máis quenta, fai oídos sordos cando cacarexa a pita o dorido roxe e deixa rabiña sen esfogar. A ovella que non vale a noite para a cortella, a que non é caladiña, nin mira baixiño, e ría destempo. A que desconta as nenas que os bicos con lingua son máis saborosos e anda rolos por el val sen coidarse da súa reputación, a que non ten vergonza de ser unha ovella descarreirado. E tamén, eh, deste libro de Ovella Descarreirada, eh, Arrenego das Pombas, que é un poema eh, que foi escrito a petición de Elena Villaljaneiro para a Fundación Rosalía, que fai todos os anos unha celebración de Rosalía. É parte dun eh, hace un poema de Rosalía que daquelas que cantan as pombas e as flores todos din que teñen alma de muller, pois hai que nas canto, dixe a paloma, hai de que a terei. Seguindo as tuas pegadas, descalza de pé de perna, de cornes, ulos fermosos campos, o cruceiro de Ramírez, vou apañando farabullas do banquete de Conso, achando farabulla farabulla, camiños soterrados, rachas de palabras, serindo, serindote a renego das pombas. Convócote, son unha as túas renegadiñas, para que non nos tirasen os teus versos na palma da man. Os teus agres versos, os teus ramallos de toso, escritos co propio sangue. Convócote, es parte da familia. Acaso non está a tua foto na parede? Guardamos as botas azuis no baúl do fallado, azuis de tinta. Torcémonos todos os setembros para escorrer os cabezolos. Son unha das túas renegadiñas, arrenego das tradicións, arrenego das pombas, arrenego das flores relambidas. Es parte da familia, nai. As veces podemos chamarte madrasta. É tradición revelarnos de ti que nos aprendiches a escribir. Apropiareime da tua cabeza cortada, farei un altar, cubrireina de flores ventureiras, todos os dulces. Tomarei a fouciña de man da loba, adornarei o meu cabelo cos ouvidos dos castiñeiros. Son unha das túas renegadiñas. Se me chamas, encontraré o camiño, falabulla, falabulla. Profanaremos do bosque as umbrías, raunaremos novos cantares. Eh, E agora, e eh, bueno, xa vos pois imaginades que fixen unha selección de poemas máis cara a, a situación de propaganda e que o que pide o día, pois que eh, que a mellor pois máis eh, de intimidade, pero algo que eu creo que teñen en común todas eh, as mareas eh, eh, en Galicia é o de tamén ter en conta eh, por exemplo, o feminismo e as eh, reivindicacións das mulleres. Eh? As mulleres non queremos esperar participaban unha revolución para despois facer o feminismo. queremos que o feminismo esa parte da revolución. Entón, pois eu teño dedicado bastantes poemas a cuestións que teñen que ver coa situación das mulleres e en concreto hai un poemario que, que é Mudanzas que toma a pé nos versos de Ovidio nas metamorfoses para seguir o camiño pois, de todas as mulleres eh, que foron violadas despois transformadas, castigadas. Eh, a Vilalaba, non a Vilalaba, eh, e entón vos ler un poema de mudanzas que se chama O territorio da cociña e os versos de Ovidio que encabezan eh, pois é parte chimpa en fondos caldeiros parte estrada nos espetos o cuarto pinga sangue a cociña foi decretada o teu territorio Para que nela gobernase a xeometría das patacas, o aliñamento das tixolas, o estricto calibre da fariña. Ninguén disputa a progne ou a dudo dos anacos de seu fillo antes de espetalos na asadeiro. Para uns, vinganza contra Tereo, para outros, signo de hospitalidade. Entón, contra quen toma a requesta, se tes as mans anoadas nos panos de mesa. Os cortes nos teus dedos son testemunhas de amor a cebola en nada máis a causa das bagullas ti mesma levantaxe as peques con gafos. Cando amorosamente piques a natiños os dedos, as orellas, lustrindos con e orego, cando mesturen o sangue coa moada das filloas, non deixes de situar no medio da fonte os delicados peitos, graduar o sexo con especies, o teu xeito, a cociña é o teu territorio, o teu territorio. Eh, bueno, vou ler dos poemas máis. Eh, vou ler un poema <clears throat> que está inédito dos últimos que escribí, eh, que se titula Babel, eh, Incomplicación e ten, eh, está precedido un texto eh, da Biblia ou do Xemes. Eu podo ser atea e agnóstica, pero recibí unha esmerada educación religiosa. E este texto, que precisamente da, do episodio de Babel, di e Deus que di agora nada de canto se propoña será imposible veñan pois, baixemos e confundamos a súa linguaxe Xénese 11 que están, estamos falando desde Babel. A nosa lingua apegouse ao padal, retorceuse en cambras, esgazada polo gume implacável dunha mecánica celeste. As sinapses entre neurona e neurona desengancharon os seus gaviás, construindo camiño entre pensamento e palabra. Novos garfos de aliaxe prendían os nervios espidos. Cuspiamos palabras incomprensibles. Unha sintaxe forana nos arrasaba gorxa, Nos oídos soaban refochos islamiados que ferían como bugas. A lingua batía nos dentes procurando as apalpadelas alveolares e nasais. Tirounos a lingua un deus vingativo. Temían para nós nada sería imposible. Desde ese día vagar confundido, sen ninguén al que transmitir ordens, sen saber se invocamos con rezos ou maldicións. E para rematar, pois unha das últimas cousas que teño publicadas, que é un texto eh, de, de, bueno, está recolhido nun libro que se chama De el xoxe, que foi publicado ano pasado pola Radio Galega, que nos pediu a unha serie de poetas que es, dialogásemos con Rosalía de Castro no, en 2013, que foi, o, como sabedes, o aniversario de Cantares Galegos. Entón, poi Lisaminto Come, o Escollín, se non me acordo, Alborada, son moi atrevida, e entón, pois, eh, este é un diálogo co poema de Rosalía Alborada, chamase Alborada 2013. Arriba, rapazas todas do lugar, escribido o destino coa vosa propia man. En pé, toleirón a mosidad, escorrentade as tebras desta cidade. Cantora do sar, señora da palabra, canta, canta porque a luz se abra, canta, canta porque o lindio medre, canta, canta que o cemento foxe, que roxa a liña do horizonte rosando de esperanza, que roxe en países xentes, arelando mudanza, danza, celebra a primavera nas flores, longa demais a espera, xa chegan gaiteiras e cantores, rubia aurora chega rindo e as portiñas vai abrindo as raiolas perseguindo, son otros da Cantora, Cea Escarlata, Racha Neboa, Sose a Data, Bella Neurume da Noite arrebata co fulgor. Isca, Noite, vai marchando, longa pedra, foi durando, sombra e tebra descallando, sal, cantora, prende o estintineo da aurora, prende a luzada da lingua, chegados día e hora, prende o lume, non pode haber demora. Convócote a cantar, aquí, dos armas beiras, unindo a miña voz as plantas ventureiras, a píntera e o Merlo, os que berran nas prozas choendo dignidade, e nas portas das casas, xuntos desafiuzados resisten a injustiza. Convócate a cantar, cantora, por Galiza! Arriba, rapazas todas do lugar, escribido destino coa vosa propia mão. En pé, toleirón a mocidade, que aturuxaremos o alalá. Gracias.